Вот так не болит. Ну, вот вы их когда нашли, вы можете их просто массировать. И бывают вот люди, которые, знаете, упертые. Ага. Массируют так, что до синяков. Потом они выключают их таким образом. Ну, вот вам тоже надо вот так. Ну и не все именно это могут. Поэтому я просто иглой, ага. по мне так проще, иглой обработать. Вот. И вот эти вот зоны вот болезненные, вот эти точки, они и вот эти мышцы заставляют напрягаться. Угу. То есть эта точка влияет на эти мышцы и вот на, сюда идет как бы тоже. Да, да, да, вот у меня стало в висках иногда вот так что-то раз. На височных мышцах тоже точки такие есть. Ага. А височные мышцы уже мышцы глаза включают. Угу. Это целая цепь такая. А мышцы глаза уже начинают, когда спазм уходить, тоже как бы против глаз работают, получается. Угу. Зачем? Проще их или уколоть, или уже массировать, отключать. Надо, чтобы они выключились. Это как включатель, который включает, понимаете, угу. свет. зачем лишний раз тратить энергию? Вот, поэтому я говорю, с возрастом у всех людей почему-то вот возникают такие явления, у большинства абсолютно. Вот, это не обязательно, но в данном случае, видите, у кого ноги, там, позвоночник, пояснить, поясница, как mm правило же, пожилые люди, э, э, знаете, mm у кого руки, у кого что вообще. Ну, ну вот здесь у меня еще болит, вот, но это не точка, а просто вот область даже, вот это, ага. вот эта область. Вот давить, давить, давить, когда больно, да? Нет, никогда не давить, а просто ноет вот как бы. Вот сейчас чуть-чуть перестала. Ну это отраженные боли. Отраженные да. боли. Они да? идут от, опять же, вот от, а, от, от цеда, да. Вот, вот здесь болезненная. Да, да, да. Но ну, да, да. Такая же и с этой стороны. Да, да, да. да. Вот это стандартные как бы зоны. Вот. Поэтому их надо работать. Отключать, отключать, отключать, отключать. То, что он включен, это вот не есть хорошо, как говорится. Вот это и создает проблемы. Mm -hmm все время включенным. Как те сирена, которая все время врум, врум, врум, врум. Как машина бывает, включается угу. и бывает стоит на смысл. Когда ничего не угрожает, понимаете? Вот, а триггер работает. Он запускает этот вот механизм напряжения, создает. А зачем? А массировать, когда болит? А то я, может быть, не то... Да, буду... всегда массировать. А то я, может быть, не то буду массировать. Ну, ну так... почему? Ну, там Массируется. не то невозможно. Не Если уже нашли, ага. то те массируйте. Так, допустим, сейчас вот не болит, я не чувствую, да? Ну, массируйте так, чтобы вот чтобы он успокоился, понимаете, в конце концов. После ну, минут там 7-8 массажа обычно притупляются боль, уходит. Угу. Ну вот, как вы почувствовали, что все, вот, ну все до следующего раза. В следующий раз там на следующий день проверили опять. Ну, опять, значит, ее успокаиваете, укачивать детей. Укачивайте. Укачали, все, следующего раза ждете. Опять начинает, знаете, опять его. И вот эти боли, как вы говорите, ощущения в голове, э, в шее и в глазу будут меньше. Потому что они и включают все, эти ощущения, понимаете? Они не нужны вам. Она ну, никому не нужна. Просто, знаете, люди не знают. Вот так вот. Хорошо. Так, ну как, на голову не кружится, ничего? Нет, она и не кружилась. Ну, отлично. А ну-ка садитесь теперь. Сейчас я вас еще подтяну наверх, туда вот ноги опускаете. Вниз. Так. Чуть-чуть. психологический человек, но легче. Он все равно он не идет против системы. Ну Потому что люди привыкли, они воспитаны системой. Система уже сказала правильно, вот так. Значит, надо там делать. Редкий кто скажет, а я не буду препараты пить ваши, вашинские. Потому что я найду простые решения. У нас здесь администратор, он говорит, знаете, доктор, у меня давление поднимается 170, я беру палочки и пошла, как говорится, два часа и полтора, говорит, смотрю, 140. И никогда, говорит, не пью. Вот я ей прямо руку пожал. Ага. Говорю, это же надо, какую смелость иметь надо. Да. Человек, не имеющий образования медицинского, а вот, говорится, нашел такие решения, правильные. И теперь посылает всех подальше этих угу. врачей, которые везде с любых экранов кричат, что выше 120 пожизненно, как вам сказали, пожизненно будет. Да. Потому что за ними стоят ребята с деньгами, угу. которые эти препараты штампуют. Им надо навязать вам это все, понимаете, чтобы вы упились ими. А то они ни за что не отвечают. Угу. Отвечает доктор. Глупый врач, и врачи глупых столько, что я просто ну, просто в шоке. Просто здесь глупые просто, целое поколение пришло. Я настолько вот идиоты, я не знаю, которые не думают головой. Вот их научили так. Они просто шурулят, пишут, пишут. Ну да, как мне сказали. Вы капаете сейчас, а вот через три года мы вам операцию сделали. <laughs> сделали. Я вот пришла даже к этой э, вот последней. Она говорит, вы операцию делали? Нет. <laughs> Вот с этого начинается. Ну, вот об этом, вот это есть глупость, понимаете. Ну. Э, люди, которые вообще, я не знаю, у них не то, что там они, я считаю, они просто они как попугай что-то. Что-то прочитали, что-то узнали и ушуруют по этой схемам, даже не задумываясь. И беда. Это их беда, системы беда и их пациентов беда. Сколько людей сломанных, представляете? Угу. Ну, не, хотя, ну что, катаракта, когда уже созрела, конечно, надо оперироваться, понятно. Эти технологии, опять же, сейчас как бы развились. Это большой плюс, но в то же время, понимаете, ну, до этого тоже надо дойти. А зачем? Надо сопротивляться, я считаю. А ну вот видите, я поэтому и к вам пришла, наверное. Ну да, это радует то, что вы ищете. Вот человек, который прекращает поиски, вот он и проиграл. Угу. Бывает, человек ищет, ищет все время, натыкается на каких-то, ну, его разводят там, там обманывают, ну, знаете, по-разному. Ну да, и окулиста мне сказала, не надо вам идти. Ну, <laughs> не надо. Поэтому, да, поэтому ну важно, как говорится, что человек должен все равно искать. Он должен понимать, что где-то решение есть. Оно все равно существует. Не бывает болезней необратимых. Вот это важно понимать. Ну, бывает, не находят, конечно, бывает, что трудно найти решение. Я это тоже знаю, потому что бывают ситуации, когда действительно ну, хотя бы вот на оставшийся период. Ну, да. Александр Александрович, знаете, что угу. мать Тереза говорила, что она карандаш в руках Бога. Ну ничего себе. Вот, да, да. Это круто. <laughs> Круто. Вот мне так кажется, что вы тоже там же вот своими руками все это проводите оттуда. И мне хотелось бы, чтобы у вас а, вас Бог не покидал, все время был с вами. Вот. Ну, благодать а, Божья, это точно. Да. А, и мне хочется вот вам подарить вот такой символ. А вы знаете, наверное, да? Это, Что это божество Кайрос называется, Бог счастливого мгновения. Да вы что? Да. Спасибо большое. Вот, он, значит, а чей это символ? Греческий? Греческий а -а -а. символ, да. он находится там в Хорватии, в монастыре. Угу. А, значит, он изображался всегда голым, угу. и с лысиной, потому что Э, поймать счастливые, счастливые мгновения не всем удается. И схватить его <laughs> за чуб, поэтому его изображали э, лысым. Ну, спасибо, да. интересно. А, вот, я вам желаю, чтобы вы не пропустили счастливые мгновения. Вот, иногда судьба складывает так обстоятельства, что вот э, ну, какой-то предстоит выбор, да, и ну, решится. Это точно, это точно. <laughs> Поэтому Спасибо большое. Такой сувенир. Да, хорошо. Я, как говорится, буду помнить. Я почитаю еще нибудь. Я первый раз от вас слышу, что такие вот божества есть. Он э, малоизвестный. Да, интересно. уже прямо так. Откуда вы это знаете? <laughs> Что занимаетесь? А, ну, я хожу, да, школа у нас есть такая малая акрополь, мы вы слышали. Да вы что? Да, да. Вот. Ну, ну, в Москве она... Слышал, кстати, и даже сайт видел. А сайт там э, вот есть. Там, лекции читают. Вражеский сайт. Там